哦，不枉我这几天日夜兼程，总算及时赶到了。让开，让开，让开，让开，让开！别挡路，别这道！你什么呀？你凭什么让我们让开啊？就是啊，这里这么大，我走其他地方吗？他们是古剑门的人，这么惹不起？哼，还真是冤家路窄。哎，快看，大魔门的穆千千来了！ 啊！呢，芊芊姑娘，芊芊姑娘，哎，芊芊姑娘，不要离开我，别走啊，芊芊姑娘，芊芊姑娘，你看见没？ 下吧，这不是阴魁宗的藤磊少宗主吗？又是阴魁宗，藤少宗主，真是好久不见了。芊芊可是时常挂念着你。呢。你的媚术对我没用。 <laughs> 藤少宗主果然只对死人感兴趣呢。 最近大魁城中有个叫灵动的小子，处处与我阴魁宗为敌。我听说此人与你走得很近啊，少宗主消息倒是灵通。我确实与他有过几面之缘，不过，不过据我所知，他好像已经离开大荒郡了。哦，是吗？ 芊芊与此人并非熟识，何况，他若还在大荒郡，又怎会逃过藤少宗主的法眼呢？既然如此，那便告辞了。 原来你就是林动。你身上残留着画宗的精神力，这么近可逃不出我的感应。林动，见过平少宗主。哥哥，是林动，就是那个杀死画宗、打伤画骨的林动。哇，这么年轻啊！这小子不怕死吗？竟然还敢来大荒古碑！ 特意嘱咐，一定要把你活着带回去，练成符傀。 <laughs> 果然有点本事。怎么，是要一起上吗？都退一下。这个猎物，我要独自享用。是。 <laughs> 前又强了许多。以你现在的实力，依然不是他的对手。族比还有一年，我会尽快提升实力的。啊！可儿姐也来了。快看，秦氏宗族也来了！秦氏宗族的人。 郎天兄，许久未见了。嗯。是黄埔宗族，快看快看！黄埔宗族来了！黄埔宗族来了！难道他也来了？那位应该就是黄埔界。这是黄宗勤不是的。 黄埔妹妹，一会儿可要跟紧我们哟！ <laughs> 哎，黄埔妹妹，跟着一个不男不女的有什么意思？自然是跟着我王岩比较有趣。哼，两位能照顾好自己便是。 言，灵动，你这个废物竟然还活着！灵动，啊！诸位，真是许久未见了。这便是青竹姐姐提过的灵动吗？倒也是一般，不知怎会被青竹姐姐提起。狼天兄。 我与这小子有点旧账要算，但他与你们林家也有点关系，这让我很为难呢。不必为难，一个分家废物而已。玲珑天大哥，这样不太合适吧？哈，郎天兄果然识大局。这个废物若是留着，只会有损我们两家的关系。 原来林动是林氏宗族分家的人，哼，那我就不客气了。董叔，我有私事，预先解决一番。速战速决，切勿耽误正事。放心，董叔。 侥幸让你逃脱，这次可没那么幸运了。 <laughs> 啊！这臭小子，竟然是在劫难逃了。在动手前，容我多问一句。嗯，这次你的乾坤袋可准备好了？你，今日。 必要取你性命！让我提醒小周。 台镇魔掌练的也太不到家了，让我来教教你什么是金台镇魔掌。 白王爷，看来这灵动确实有点本事。这家伙现在竟然这么强了？怎么？怎么可能？才一年时间，你怎么可能超越我？现在的你，在我眼中根本不堪一击。 寸进尺，你真当王氏宗族无人不成？什么王氏宗族，无非就是些仗势欺人之徒。童树，这小子竟敢辱没我们王氏宗族，杀了他！林琅天，此人也算是你林氏宗族之人，你如此纵容族人放肆，就不怕坏了林王两家关系？王长老言重了，林王两家的关系。 岂会因为一个分家之人而改变？林东，今日之事闹得过分了。若想保命，便立刻跪下，向王家人赔罪。嗯。 <laughs> 你算什么东西？我的事还轮不到你来插嘴。你说什么？ 林琅天，身为林氏宗族之人，却百般讨好王氏宗族，当着众人之面欺破本族之人，辱没本族尊严。此事传出去，必然会有无数人耻笑林氏宗族，使宗族成为笑柄。林琅天，你已是宗族罪人，必入宗族行刺。好个牙尖嘴利的小子，今日我便将你擒下。 宗族行刺，看看究竟是谁该受罚。当天，你若是真出手了，恐怕这里所有人都会认为你这是在对王室宗族服软。此事传回去，长老们必会不满。这小子如此猖狂，若是不擒他，今后还如何在宗族立足？林木叔，还请不要阻拦。当天。 此事先作罢。这林动虽然言语狂妄，但也不失为一棵好苗子。无缘无故当众擒他，的确不合适。何况此事林动说的确实不错，你的做法过于讨好王家了。林琅天大哥，看在同族的份上，不要跟他计较了。 你们林家要护短不成？哈哈哈哈！这只是小辈之间的切磋而已，王长老不必在意吧。何况大荒古碑开启在即，我们四大宗族可还有正事要办呢。 <laughs> 快看，古碑要开启了！开启！开启！ 住，绝对不能这么轻易饶了这小子呀！林氏宗族，所有人进入古碑。是是。走。正事要紧，回头再找这小子算账。 宗族听令，出发！是。我们出发。是。大家跟上。是。走走走走走走，跟上，跟上，跟上，快走！小炎。 我们走。